Я все еще чувствую боль. Я помню, что все помню и что все произошло. Это проигрывается в моем голове. Снова и снова, снова и снова, снова и снова, снова и снова, снова и снова, снова и снова, снова и снова, снова и снова. Он так счастлив, разве ты не? Хочешь быть, если он тоже, чем дольше ты ждешь, чтобы сказать правду, тем больше люди, которым ты заботишься, страдают. и. закончится с ними. Придут за тобой.